American Swahili News na Swahili Villa Online TV. Leo hii uh, mida ya mchana hapa kutoka katika studio zetu za Columbia, South Carolina, tumepata mgeni uh, mgeni rasmi kutoka kutoka Washington DC. Atajitambulisha yeye ni nani na anazungumzia swala moja muhimu sana katika taifa letu la Tanzania kwa ujumla, upande wa Tanzania bara pamoja na visiwani ana, atajitambulisha yeye ni nani na yuko wapi, lakini anatoka hapa hapa katika taifa hili kubwa sana la hapa Marekani. Ana, tunamkaribisha karibu katika kipindi chetu cha Breaking News. Kwako. Ndiyo, kwa jina naitwa Zain Hamza. Nashukuru sana kwa kunikaribisha. Mimi niko Washington DC. Uh, ah, Washington DC ndio eneo la jumla, lakini niko zaidi ya eh, Maryland, ndio nilipo ninapofanya mahojiano sasa hivi. Kama ambavyo uh, tumefanya introduction, tunataka kuzungumzia hadhi maalum. mm -hmm. Mimi ni Mtanzania, niko mi ni Mtanzania kwa kuzaliwa, lakini kwa sasa hivi nina uraia wa Marekani. Ndio. Nipo Marekani inakaribia miaka thelathini sasa hivi. Wow. Kwa hiyo mhm. tunapozungumzia uh -huh. hii hadhi maalum na mm. uraia pacha, ungetegemea mimi ndio niwe kinara kwenye uraia pacha lakini <laughs> lakini kuna vitu ambavyo I don't know is just me naviona, watu wengi hawavioni, lakini tutajaribu kuelimishana, kwa sababu mimi kila nikipiga hesabu zangu na jinsi maisha yalivyo hapa Marekani, benefit za u, uh, uraia wa Marekani, ndio naona hadhi maalum ina faida kwa sisi wana diaspora mm -hmm. ina mm-hmm. faida kwa Watanzania, ina faida kwa serikali. Uraia pacha na matatizo mengi sana ambayo... Kwanza, kwa, kwa, kwa, kwanza kabla ya kwenda kwenye matatizo ya uraia pacha, hebu tu, tuambie tu hizo faida za hadhi maalum kwa wanadiaspora kwako. Okay. Zain. Kwa kifupi hadhi maalum bwana, ndio e, ni ujanja fulani hivi wa mm-hmm. kuwapa uraia pacha wazawa wa Tanzania mhm. na at the same time ukawa exclude uh, raia wa nchi zingine. Sasa kuna watu wengi hasa hao wenzetu wa uraia pacha wanasema kwamba wanachoomba mm -hmm. ni uraia pacha mm -hmm. wa wazawa tu, but they never get into the details how is that, how is that possible kwa sababu mm very complicated. Huwezi mhm. pretty much impossible, huwezi ukatoa uraia pacha kwa wazawa tu. Sasa unapokuja na hii hadhi maalum ndio unakuwa umewafunga raia wa nje, lakini hawa raia wako mm. Ah, hebu subiri kidogo uh, mm. subiri kidogo hapo ah, hebu ebu, ebu, ebu endelea uh, unaposema kwamba unapotoa uraia pacha ni, mm. ni lazima utoe kwa watu wa mataifa mengine na na na na hebu subiri subiri kidogo hapo mm -hmm. Uh, unapozungumzia ya kwamba unapotoa uraia pacha, ina maana kwamba utaruhusu watu wa mataifa mengine vilevile nao kuapply huo uraia wa Tanzania. Kwa mfano uh, raia wa Marekani tuchukulie mm-hmm. mfano Bill Gates yeah. uh, akiuomba uraia wa Tanzania, unafikiri kuna madhara gani atakayoleta Tanzania huyu Bill Gates wewe wewe Zain Hamza mwenyewe binafsi, hebu hebu tuambie madhara atakayoleta Bill Gates kama ni raia wa Tanzania na vilevile Marekani haitamwambia kwamba Bill Gates aachane na uraia wa mare, wa Marekani kwa sababu sheria zao zinawaruhusu kuwa na uraia pacha. Karibu. Okay, Zein sasa Hamza. Kwanza kuna vitu viwili unazungumzia uwezekano wa Bill Gates mm. kupata uraia Tanzania au unazungumzia no, no, tunachukulia mfano Mm. Mfano mtu kwa, mtu ambaye ana hulka ya kukaribia kama na Bill Gates right. aombe uraia wa Tanzania au Marekani yoyote yule tuchukulia, mm. au Mwingereza au Mscandinavian au mtu kutoka taifa lolote la Ulaya mm. aombe uraia wa Tanzania, ni madhara gani yatakayoleta katika nchi yetu ya Tanzania? wa Tanzania. Okay, madhara makubwa ni kwamba kila mtu mtu wanasema mtu kwao hata mhm. mimi ukinipa chances kubwa hapa Marekani nitafanya kwa ajili ya Tanzania. Mhm. Kwa hiyo Bill Gates ukimpa migodi na nini, atakachofanya asilimia kubwa atarudisha Marekani, hawezi kukuacha Tanzania. Sana sana utakachopata wewe ni kazi mhm. na of course tunajua wafanyakazi ni liability, atajitahidi kuwalipa as little as he can, lakini hela yote itahamishiwa, itarudi Marekani, that's given haina eh, haina hebu ha, ha, ha, subiri hapo. Kwa, kwa nini unajihakikishia kwamba uh, Bill Gates ataleta pesa zote Marekani? Mfano tunachukulia mfano tu hapa kwamba mm. Bill Gates ata, ata, ataleta pesa zote Marekani. Kwa nini unafikiria hivyo? Kwa sababu ndio kwao, kwa sababu hiyo hicho unachokisema hakina tofauti yoyote na colonialism when they okay. came there mm -hmm. Walichofanya si unaona, Europe imejengeka, Afrika tumebaki ndio sisi tunakimbilia huku sasa. Ukiangalia mamiji ma, ma, ma, ya Ulaya yote yalijengwa mm -hmm. during colonialism. Dio, dio. So basically ukimpa mtu kama uh, Bill Gates mm -hmm. ndio una facilitate neo colonialism. You come to a point unakutana na mtu kama Trump anakataa vitu kama hivyo, anataka afanye vitu for America. Sasa wewe ambaye tayari ni maskini unataka uwalete watu wageni alafu wachume huko warudishe kwao. That's the only reason, there is no other way uka, uka, uka avoid hicho kitu. Ukiwapa wale watu uh mhm. -huh. wake, watoto wao wako huko, of course hata kuja na familia yake unaona uh -huh. kama atapata mahela mengi akitaka agawe milioni themanini kwa mjomba wake it's all gonna come back to US. It's not gonna stay in Africa. Sisi tutakuwa tunatumiwa tu. That's sasa, mm -hmm. sasa sheria huku sitaki kwenda sana katika sheria, kwa sababu mimi huwa nakuwa mwangalifu sana, kwa sababu sio mwanasheria mm. Uh, nafikiri sheria zetu za uwekezaji uh, zina zinazungumza bayana kabisa kuhusiana na suala la labda raia wa kigeni ambaye atapata uraia wa Tanzania na kuja kuwekeza pale, kwanza atakuwa ni Mtanzania na, <laughs> na, na hatutazungumza hatutakwenda zaidi huko katika sheria za, za, za, za kutoku kutokuwekeza faida unaoipata pale Tanzania. Hilo ni swala jingine. Sasa twende katika tatizo jingine la, la, la hii hili swala la hadhi maalumu hathari, hathari, faida zake kwanza. Faida namba, namba, kwanza tuanze na faida. Nafikiri faida zake za hadhi maalum ni nini? Hadhi maalum kama nilivyotoka kusema ni njia moja ya kuwapa uraia, ni njia fulani vya kijanja ya kuwapa uraia wazawa tu wa Tanzania, kuwapa haki, kwa sababu hutawapa uraia na pasipoti, siwezi mm. kusema kwamba unawapa uraia, lakini kimsingi unawapa uraia pacha, lakini kiaina fulani hivi ya ya ujanja ujanja, kwa sababu hata hizi nchi zinazotoa uraia pacha zingine masharti yake ukiyafuatilia unakuta it comes down to kama hadhi maalum kasoro jina. Sasa hmm. sababu kubwa ya kufanya hivyo ni kwamba serikali ya Tanzania haitaki kutoa uraia pacha kwa wageni wa nchi. Hebu subiri hapo hapo. Hmm. Serikali ya Tanzania haitaki kutoa uraia pacha. Hii imeandikwa wapi na imesemwa na nani? Zain Hamza, karibu. <laughs> kwa sababu katiba imesema kwamba kuna sheria ile ya mwaka 1995 ambayo imesema kwamba Mtanzania akichukua uraia wa nje apate uraia pacha. Mgeni akitaka kuomba uraia uraia pacha Tanzania au kani uraia kwao, that's given. Mbona mbona ipo Clear sasa. Okay, Okay, sawa. Sasa uh, kwa sababu wasikilizaji wetu wanaweza kawa na, na, na wasiwasi wakasema serikali imesema imetoa tamko lini watu nani waziri wa katiba na sheria. Okay, kwa kumbe kuna sheria ile ya mwaka elfu moja mia tisa na tisini na tano. Sasa okay, sasa ile sheria ukipita pita ukaisoma utaona kwamba kama inakinzana na nisaishe, kwa sababu mi Kiswahili changu sio kizuri sana, kukinzana na na katiba yetu ya ya ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo tayari imekwisha ruhusu uraia pacha na ina, inaainisha katika baadhi ya vipengele kadhaa ambayo bunge lenyewe limezungumza kwamba uh, nisaishe kama niko, siko sahihi kwamba mtan, uh, Mtanzania aliyechukua uraia wa nchi nyingine haruhusiwi kugombea nafasi za kisiasa. Sijui sasa, huoni kama hapo sheria sheria na katiba kipi kiko mm. juu hmm, yake hapo? Karibu zaidi. Kwanza nikusaishi hapo, hakuna sheria iliyosema hivyo uh-huh. Kile kifungu hata juzi hapa nimekiona kinasema uh-huh. uh, ni bunge, katiba imeipa bunge uh-huh. mamlaka ya kutunga sheria ya mm-hmm. kumzuia kumzuia huh mtu ambaye ana uraia wa nchi nyingine kupiga kura, It's hivi ni kuchukua nani uongozi wa kisiasa, Okay. lakini hiyo sheria haijatungwa mpaka leo, haijatungwa. Iliyotungwa haipo. haipo. Iliyotungwa ni ile sheria ambayo imemfutilia mbali mtu ambaye ana uraia wa nje. Sasa ilipotungwa ile, hii nyingine ikawa redundant. Hmm. Kwa hiyo ilikuwa ni provision ya ya katiba kuwapa nani wabunge, kama kutakuwa na haja, labda tumetokea tuna uraia pacha, sasa tunataka kuwazuia hawa wageni mm. au watu wenye uraia pacha wasipige kura Tanzania au wasiogombee, then hiyo sheria itatungwa, lakini it came to be redundant kwa sababu walipotunga ile sheria ya kuzuia uh, watu kupata uraia pacha, hii sheria mhm. imekuwa haina haja ya kuitunga, na kama unaweza ukacheki mwenye hiyo sheria haipo. Okay. Sasa hebu hebu tusi, tusi kwa sababu sisi sio wanasheria hapa, tusianze kuzungumzia mambo ya sheria na wanasheria mm. wakaja hapa wakasema uh, mlikuwa mmeingilia maeneo yetu, lakini ni vizuri kwa, kwa sisi wa Tanzania kuzielewa hizi sheria na hmm, kanuni, taratibu na pamoja na katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa hebu twende mbele kidogo ya mazungumzo yetu haya kwa haraka haraka. Hmm. Uh, wewe kwa mtazamo wako unafikiri nani ni mzalendo? Uh, yule aliyechukua uraia wa, wa, wa nchi nyingine uh, kwa mfano wewe binafsi ume declare interest kwamba ni raia wa Marekani. mm -hmm nisaishe kama, kama nilisikia vibaya. Yes, mimi ni raia. Wewe ni raia wa Marekani mm, unashiriki mm, katika, katika ujenzi wa taifa hili la Marekani, unalipa kodi una, yes. una unashiriki katika uh, demokrasia, mfano kupiga kura. Chaguzi zinakuja, chaguzi mkuu mwakani hapa Marekani. Uh, sasa hilo ni eneo ambalo kama raia wa Marekani na vilevile vile ni mzalendo umezungumzia hathari za, za, za, za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama ikitoa uraia pacha kwa Wamarekani, kuna kunaweza kukatokea labda swala la, la, la, la kiusalama au la, la, la ukoloni mamboleo. Sasa kama Marekani akitokea hapa sasa hivi akapeleka aka petition katika Supreme Court kutaka kuuondoa uraia wako wewe binafsi na kuzungumza haya haya nilikopita mimi kwenye masuala ya, ya neocolonialism pamoja na labda usalama wa Marekani. Unalifikiriaje wewe sasa? Ingia katika hivyo vi, hivyo viatu ukawekwa katika eh. katika, hebu hebu tupeleke huko Zain Hamza. Akiingia hivyo atakuwa amefanya haki yake, ni nchi yake kufanya hivyo. Akinirudisha nyumbani that's okay, but I'll tell you he cannot do that kwa eh, sababu eh, Wamarekani uh -huh. they need dual citizenship nchi yenyewe yote ni ni wageni unaona uh -huh. alafu ukiangalia marekani ni ni nchi kubwa sana kieneo iko karibu sawa na china na sasa hivi mshindani mkubwa wa marekani ni china china ina watu bilioni na nusu marekani ina watu laki milioni mia tatu so yeah, about like kama mara tano kwa hiyo kama anamtafuta china inabidi aongeze watu na huu mwendo wake huu wa uzazi wa majira inabidi achukue watu si unaona wanafanya nanii Uh, hizi uh, lottery wanachukua watu kutoka nje, bado they need people. Ukiangalia nchi kama Canada, Canada ni 10 times the size of Tanzania, lakini Canada ina watu sijui milioni ishirini ngapi sijui. Kwa hiyo utakuta bado wanahitaji watu. Sasa hata wakitaka kuzuia uraia pacha hawawezi, kwa sababu nikwambie kitu, hii dual citizenship sio kitu cha serikali kulazimishwa na, na, na diaspora wake. Hii ni mahitaji ya serikali yenyewe. Of course serikali itakuwa inaongea na wananchi wake, haiwezi kusema inavyotaka yenyewe, labda inawakilisha wananchi wake kufanya kile ambacho nchi inahitaji. Sasa hawa watu wanahitaji huwa uraia pacha, sisi hatuhitaji kwa sababu nyingi tu kama hizo ambazo zinazokwambia. Kwa ume, ume, umezungumzia na una, una, umerudi kule kule, kuna mhm. sababu nyingi. Hebu orodhesha sababu tatu kubwa ambazo unaziona kwamba ukitoa uraia pacha utasababisha madhara haya: moja, mbili, tatu. Karibu Zain. Okay. Suala la kwanza nitaanzia na madogo madogo, kwa mfano utamaduni. Ukiingiza watu wengine wakija wa Nigeria, wakija South Africa. Nilikuwa Johannesburg one time, nilikuta uh -huh. everybody in their mama wa Afrika wapo pale. Kwa hiyo inafika ma, kipindi hata unaona kwamba ile ah. culture yenyewe ya, ya South Africa inapotea kwa sababu ya wageni walivyojaa pale. Ukienda uh mm-hmm. -huh. Ghana hivyo hivyo, wa Nigeria kibao, lakini hilo ni dogo. Mm-hmm. Kuna swala la usalama, ingaje wanasema usalama sasa hivi kabla, kabla tujaenda kwenye usalama mm. utamaduni mm. Sasa mwaka elfu moja mia tisa na sabini Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alivyokuwa akifungua kwa mara ya kwanza Wizara ya Utamaduni, Mila na Desturi, nafikiri michezo iliwekwa mle, na alizungumza akatoa hotuba kwamba mila zetu na, na, na tamaduni zetu ni nzuri, lakini ni lazima tusisahau na tujifunze mila na desturi za wale wenzetu ambao tayari wameendelea. Unafikiri unapozungumzia kwamba utamaduni utaathirika na uraia pacha, Mwalimu Nyerere alikuwa hayuko sahihi mwaka elfu moja mia tisa na sabini. Karibu Zain Hamza. Mwalimu Nyerere yuko sawa, lakini inategemea unachukua mazuri unaache mabaya. Sasa kama utaleta wageni ambao wataua Kiswahili kiwe kisiwepo, that's not good, unaona. Lakini la utamaduni ni dogo sana, na muda pia unaweza ukaisha. Nataka twende kwa makubwa. Ukiacha utamaduni, mhm. inaweza ikaja hiyo wanaosema security kwamba mtu kwa mfano, mnaweza mkawa na waziri wa fedha labda ni Mkenya, mhm. unaona mm -hmm. Sasa mm -hmm. kweli mtakuwa mta, mta na uhakika hela zenu zitakuwa salama <laughs> Sasa Zaid, umegusa sehemu moja nzuri sana ambayo mm inaiwiana kabisa na hili taifa kubwa la Marekani mm. ukifuatilia, subiri hapo kwanza, mm. ukifuatilia mm ukienda ukagugu naibu waziri wa fedha wa Marekani ni nani, utakuta kwamba ni kijana anayetoka Nigeria. Yuko haswa na uraia wa Marekani na na na vile vile si hilo siwezi kulijua, lakini wazazi ah, wake ni wa Nigeria. Kwa sababu mimi najua ya mambo, kuna clearance za serikali hata kazi tu unaweza usipewe, wakisha kuona una mambo ya sijui uraia pacha. Kwa hiyo sio rahisi kupata hizo position, na ni moja ya hasara za uraia pacha. Sisi tuna watoto hapa, unaona mm. bwana mm. watoto mm, mm. wetu wanaweza waka grow up wakafikia mpaka hizo position wanazosema mpaka wakawa ma, marais kina Obama. Unafikiri Obama angekuwa na uraia pacha angepewa angepewa urais hapa? Sasa vitu ni vingi sana. Kwa hiyo tulikuwa kwenye suala la pili hilo la security. mm -hmm. Eh, nataka nirudi kwenye swala la tatu ambalo tulilizungumzia. Ngoja kabla kabla kabla tulimaliza swala la security. Sasa mm. Kenya ambaye vilevile ni mwanajumuia wa Afrika Mashariki na Kati mm -hmm. ame, ame, amepewa kazi ya kufanya katika Wizara ya Fedha pale Tanzania, unafikiri kwamba huyu Mkenya ambaye ana uraia wa Kenya na uraia wa Tanzania ataweza kuihujumu serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Yupo mtu hivyo ambaye amepewa au una, una imani? No, no, nauliza swali. Ulitoa mfano huo, sasa hebu eh, tufafanulie kwamba huyu amekula kiapo ni raia mm. wa Tanzania na, na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kama tukiendelea na taratibu hizi hizi, anamchagua kuwa waziri wetu wa fedha. Huyu ni ana asili ya Kenya na sasa hivi ana uraia wa Tanzania na uraia wa Kenya, na Kenya ni sehemu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki na Kati. Unafikiri huyu waziri wetu huyu sasa ambaye tunamzungumzia hapa katika hali ya usalama atakuwa ni mwizi kweli kweli? kutuibia sisi wa Tanzania. Amekula kiapo na anafanya kazi na ofisi ya rais, kwa sababu masuala ya fedha Tanzania katika katiba hii yako chini ya ofisi ya rais. Karibu Zain. Mambo ya kiapo ni kiapo, lakini sio kwamba watu hawatakiuka kiapo. mm -hmm. Swala la uraia pacha kwenye loyalty mm -hmm. ni mtihani sana kama mhm. unakumbuka hapa Marekani yule nani Cruz, Ted Cruz, I don't know, Cruz mhm. alipogombea urais na mhm. akagundua kwamba ana uraia wa Canada ilibidi au renounce uraia wake wa Canada ili apate nani kugombea, sio tu apate urais, kugombea tu. Aliona kwamba hii kitu itakuwa na matatizo. Kwa hiyo na kitu huwa nawaambia watu kila siku, dual citizenship inakunyima rights katika nchi zote mbili, afadhali na hadhi maalum huku huku moja unakuwa ni raia unapata full rights kwa sababu ni, ni raia wa hiyo nchi. Kule kwingine kwa sababu wanakuona ni mgeni, okay, watakupa hadhi maalum ambayo pretty much ni sawa na haki zile zile ambazo utazipata kama ungepata dual citizenship except kuingia kwenye mambo ya, ya siasa lakini mm -hmm. lakini dual citizenship popote pale hawatakuamini hata huyo muhindi mnayesema ni nani wa, ni rais sijui kiongozi wa Uingereza angekuwa na uraia wa nchi nyingine wasingempa sasa <laughs> najua muda unakimbia kidogo naona naona tumempoteza Zain uh, ah, uh, ah, akirudi akirudi tutamrudisha tena, naona tumempoteza. Okay, amerudi. No, nipo, nipo, nipo. Okay, sasa uh, ngoja tu uh, ngoja twende haraka haraka. Sasa kuna swala la uh, swala umezungumzia swala hili la usalama. Sidhani kama nisaishe mimi kama niko siko sahihi, sidhani kama uh, Watanzania wote wa, wengi wa Watanzania moja nianze hivyo, wengi wa Watanzania wanataka kwenda kuwa wanasiasa Tanzania na, ku, na kugombea au kufanya kazi katika serikali, kwa sababu wengi wao wenye uraia wa hapa, mojawapo ukiwa wewe binafsi mm. unategemea uh, pesa yako utakapostaafu iwe inatoka hapa. Ndiyo. Na wengi wengi wetu tuko katika hiyo, tuko katika katika hiyo category. Hatuhitaji yes, tena kwenda kufanya kazi nyumbani au kujiingiza katika siasa, wengi wetu sasa. Okay, kwa nini kwa nini kwa nini tuna tunawanyima hawa wengi? Kwa sababu ya wachache sana, na wengi wa wachache sana hao sio hata raia wa hapa ambao wanataka kwenda kugombea nafasi za kwa mfano ubunge labda wana ambition za kugombea hata uraisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa nini, kwa nini tu, tu, tuwanyime wengi wa Watanzania na watoto wao ambao hawana kabisa ambitions za kwenda kuwa wanasiasa au kufanya kazi katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Kwa nini? Hakuna kwa nini. Nakumbuka sababu sio moja, tulianza na utamaduni tukaja mm -hmm. na usalama sasa, mm -hmm. nakuja na sababu kubwa kabisa ni uchumi. <laughs> Eh. uchumi yani hapo kwenye uchumi ndo hata wana diaspora siwaelewi kwa sababu utakaponiambia mimi Bill Gates Uhum. akipata uraia kule akaacha ku, kuwekeza kama ambavyo wanawekeza sasa hivi kwa kwamba anabidi agawane mali na serikali inabidi alipe makodi ya uwekezaji ukimpa Bill Gates aende kule akawekeze kama mzawa wa Tanzania kwa maela yake anaweza akanunua mkoa wote wa Mwanza sasa wewe na hela yako hii ya skejo ya McDonald, Walmart unapopigania Bill Gates apewe Utanzania, Utanzania utakwenda kupambana naye vipi kule ukifika kule na wewe hela una hicho kitu? Kwa nini watu hawakielewi? Hiyo inawadhuru, inatudhuru sisi wenyewe wa, wa, wana diaspora. Ukiacha hiyo, kwa mfano kama nikwambia South Africa kule kuna, kuna raia upo mzee Nipo nakusikia. Eh, kuna raia wa, wa, wa kila nchi you can tell kwa nini South Africa wanaua wageni kule, kwa sababu <laughs> wenyeji hawana kazi you know? Eh? <laughs> so he, I mean, tena mi huwa watu wanashangaa kipindi kile South Africa wanachinja watu, mi nilikuwa na support wa South sababu mi nimeenda kule nikaona, oh my god, hapa mgana hapa sijui Nigeria, hapa sijui South wao ni katika nchi yao wenyewe. Sasa utakaporuhusu kitu kama hicho ni matatizo kwa wale wenyewe wananchi. Alafu sasa tatizo tena la uraia pacha linakuja kwa, kwa serikali. Serikali sasa hivi au kina Bill Gates, Akasha, si unaona mtiti wa Akasha, ilibidi walipe walipe kodi ya uwekezaji, wagawane faida na serikali. Sasa ikitokea wale wamepata uraia pacha wakawekeza kama unavyowekeza wewe Mluguru au mtu mwingine yote, ina maana Watanzania serikali itakosa kile kipato ambacho inakipata kwa wawekezaji, kwa sababu itakuwa sasa inachukua kodi tu za kawaida za TRA, itakuwa inakimbizana na, na, na Bill Gates kwenye kodi za TRA hizi za kawaida hizi ambazo tunawa jamaa zetu hapa wapo kila siku hawazilipi. Na ukiacha hiyo, kuna vitu vingine ambavyo ni, ni, ni vigumu kuviangalia. Kwa mfano unaposema Wamarekani wanaruhusu raia pacha. Wamarekani hawana tatizo kama sisi la kwetu. Ukiangalia sisi Tanzania, hasa hizi nchi za Kiafrika, tuna wageni pale mhm. ambao wamezaliwa pale, uh, foreigners, Wahindi, wazungu mhm. na ukiwaangalia hawa ndio matajiri wa nchi, ndio wanaomiliki mabenki, ndio wanaomiliki miradi chungu nzima, na wote hawa Tanzania ndio wamezaliwa pale, wengine wengine hawajazaliwa, lakini wapo pale, asili yao ni nje. Sasa utakaporuhusu uraia pacha, there is no way kigezo chochote utakachotumia cha kuwazuia hawa wasipate uraia wa nje, na wakipata uraia wa nje ndo kama hivyo nakwambia, mtu kwao kama kwao Pakistani ana ana ana, ana access ya Tanzania na Pakistani hata favor Pakistani, that's given, iko hivyo. Kama kwao ni, ni, ni London ana favor Tanzania, au tuchukulie mtu tajiri kabisa ana makampuni pale, lakini benki zake ziko London, unaona. Sasa, sasa hivi hawa watu wanafanya hayo mambo, lakini kwa sababu ya, ya kwamba Tanzania hairuhusu uraia pacha, wanafanya kwa kificho. Kwa mfano kama kuna muhindi pale ana mapasipoti yake ya Canada na ana miradi Tanzania na mabasi sijui elfu mbili, ikitokea kwamba amegundulika ana uraia wa Canada, vitu vingi vinaweza vikamtokea. Anaweza akafilisiwa Tanzania, anaweza akanyang'anywa uraia, anaweza hata kufungwa jela. Kwa hiyo sasa hivi kwa mfano bongo zozo mwenyewe alichosema hapa it was funny akasema kwamba yeye alitaka sana uraia wa tanzania lakini mm, eh, tu, tu, tu, tu, tulikuwa tunaelekea huko kwa bongo zozo mwishoni mwishoni eh, eh sasa hebu hebu turudi kwenye kwenye hili swala la la kwamba wageni wakija hapo nyumbani kwamba watanzania wengi sana wataendelea kuwa maskini na kuna hii dhana ya kwamba Tanzania ni nchi tajiri sana na, na maneno haya si ya kwangu, yamesemwa na Watanzania, yanasemwa na hata viongozi wetu wanayazungumza kwamba nchi yetu ni tajiri sana. Nafikiri hata wewe mwenyewe uh, umeshawahi kuzungumza siku moja kwamba Tanzania ni nchi tajiri, nchi yetu ni tajiri sana. Sasa mm. unafikiri kwa nini sisi tuko huku Marekani sasa hivi na utajiri wote huu ambao kutafuta, lakini utofautishe sisi na wanaokwenda kule. Sisi tunakuja hapa tunafanya kazi za- pesa mbili tatu, lakini watakao kwenda kule mhm. kutoka mm -hmm. hakuna form, hakuna form four leaver, I mean, hakuna high school leaver mhm. wa Marekani ambaye maisha yake yatakuwa magumu hapa akasema ngoja nikabangaze Tangaiza Tanzania. Watakuja hao kina Bill Gates ambao watakuja kucontrol uchumi. Sisi tukishindwa na maisha kule, ndo tunakuja huku kutafuta nikwambie kitu kwa mfano nani hizi nchi kama za arabuni ukienda kule mm-hmm. nakumbuka hata kuna kuna research fulani niliandika kuhusu shirika lao la la la, la, la, la mafuta Qatar mm-hmm. linaitwa Qatar Petroleum mm-hmm. wale jamaa walivyoanza walianza kama sisi hivi vya kupewa asilimia moja mzungu anachukua asilimia tisa lakini wamekwenda ikafika kipindi wakazifuta zile shia za wazungu kitemi tu kama vile ilivyokuwa ile ishu ya makashi, ya akashi mpaka sasa hivi wanapiga asilimia karibu mia. Kwa hiyo wale wanamiliki mafuta yao na, ma, na yani ile nchi yote ni wao wenyewe. Mtu mwingine akija tu anakuja kupewapewa vikazi, watoto watoto wanakwenda kule wanalipwa. Wengine kama juzi kwenye World Cup hapo wameenda wamepewapewa vimishahara vidogo, lakini Mkatari mwenyewe ndio mwenye nchi. Yani wale watu wako na ile nchi yao hata hata wale wazao wenyewe wanakwambia hata gari zao zinakuwa zina namba zao wenyewe tofauti jinsi ambavyo <laughs> wameikubali ile nchi yao mtu mwingine sasa sisi tuko hapa tunasema eti tusiwe wachoyo wakati sisi wenyewe ndo hatuna kitu hatuna kitu kunje hatuna kitu nyumbani sasa hivi akili zetu ziko wapi sasa sasa um, ngoja hapo hapo hapo uh, umezungumzia kwamba kutakuwa na na na, na hii huu mtiririko wa matajiri wakubwa kutoka nje kuja Tanzania kutuibia mali zetu, labda nitumie neno hilo. Una uhakika gani wa matajiri hao? Tanzania ilikuwa colonized mm -hmm. na tulikataa ukoloni kwa sababu hiyo hiyo. Na ukiangalia nchi ambazo zina maendeleo sasa hivi hazina watu wa namna hiyo. China hawapo, Malaysia hawapo, Dubai hawapo, ni wazawa ndio wanafanya sasa unapomleta mzungu alafu mzungu akienda benki anapewa loan ya ukweli, mtanzania apewi, you can see nani ataendelea? Au au ambao ninakuambia, sitaki kuwa mbaguzi, lakini I know for sure, kwa sababu mimi mwenyewe nishakaa Tanzania. Hawa wenzetu hawa ambao tunawaona ni matajiri wengi sana, wanacheza wana, wana na, na, na mabenki Tanzania, wanapewa maloni, wengine hawalipi. Ni, ni, ni nani anawapa hizi loni? Ni, ni wao kwa wao wenyewe au Watanzania ni pesa, wanakuwa na pesa, wanaweza wakaonga kidogo hapo mm. wana, wanapewa maloni alafu wanakuwa hawayalipi, unaona, na ndio maana wanazidi kuwa matajiri, na huwezi ukakuta katika hiyo jamii yao kuna maskini, kwa sababu wako wana kisindiketi fulani hivi cha kurani ule uchumi wa ile nchi, alafu sisi wenyewe ndio tunawapigia debe eti hatutaki kuwa wachoyo. Sasa you can look at those things kwa kama huko Tanzania hujapata exposure au hujasoma ukaelewa, lakini kama umeenda nchi za watu mhm. ukaona watu wanavyojijali wao wenyewe, alafu wewe unaona watu wa kwenu wako busy kushangilia eti tulete wageni, it, it does not make any sense you know. Sasa, sa, tumekwenda zaidi ya dakika thelathini, nataka tumalizie. Naona kuna mm. simu ina, ina, inaingia Uh, nilikuwa nataka tumalizie kipindi hiki kwanza kwa kucheza hii clip, uisikilize, tuisikilize ni kama dakika tano hivi, tumsikilize alafu nitakuja na maswali hapo. Hebu tuisikilize. Mimi Bongo Zozo leo nina shida. Shida yangu ni kwamba nimeingia au nimetumbukia kwenye siasa. Siasa tena, kama mnavyonijua, mimi sio mpenzi wa siasa kabisa tena naikimbia kabisa. Mimi ni mtu wa masuala ya, ya mpira, michezo na vituko. Sasa nimeingiaje tena kwenye siasa? Maanake siasa sana sana za Tanzania hazinihusu, ndio maana nazinyamaza na nanyamaza kimya na eh, siwezi kuongelea, lakini kuna sheria zinanihusu kwa sababu zinahusu watoto wangu. Ehe, watoto wangu walizaliwa mama Mtanzania na baba Mwingereza. Unaona? Sasa wanafikia miaka kumi na nane inabidi wachague uraia, na kwa kuwa hakuna uraia pacha Tanzania, inabidi wakitaka kuendelea na uraia wa ingereza wakane uraia wao wa Tanzania, na hawajapenda kukana Tanzania, na hata mimi mwenyewe sija sijasikia vizuri wakikana Tanzania. Sawa, watu wanasema basi wakana ya Uingereza wabaki wa, raia wa Tanzania. Naomba nielekeze Uingereza ilivyo hmm, na Ulaya na Marekani, sana sana Ulaya upande wa afya, ni kwamba ukiugua serikali inakulipia inakulipia matibabu. Ukifilisika serikali inakupa hela ya chakula na, na malazi uh, hata ukiistafu serikali inahakikisha huwezi kufia na njaa uzeni. Sasa uraia wa Uingereza ni fursa vilevile. Vile passport ya Uingereza inafanya usafiri karibu dunia nzima bila hata shida, tena ni fursa. Ndio maana hata mimi mpaka leo sijaomba uraia wa Tanzania kwa sababu mimi ni msafiri, natumia passport yangu kama chombo cha, cha safari. Unaona sasa, sasa watu wanasema Watanzania wakichukua uraya mwingine alafu wanakana Watanzania, basi sio wazalendo. Ah, sana, uzalendo hauhusiana kabisa na uraia. Mbona mimi mraia wa ingereza lakini ni mzalendo namba ngapi? Tuseme wapili nachukua wapili nafasi ya pili kwa mzalendo. Tumwachia Mheshimiwa Rais Mama Samia mzalendo kwa kwanza Ehe. Na vile vile navyoenda kuonana na, na Watanzania waliopo nje ugaibuni ni wazalendo kupita kiasi. Tunaimba wimbo wa taifa, tunashabikia Watanzania, yani ndio uzalendo huku pale pale. Sasa kwa nini wanapewa kama adhabu kula fursa? Unaona, mimi sijaomba uraya pacha kwa ajili yangu au kwa ajili ya Wachina kuja kununua ardhi zote. Mimi naelewa upungufu wa urayapacha, naelewa. Mimi nachoongelea leo ni haki ya Watanzania, haki zenu, haki za watoto wangu. Watoto wangu walizaliwa kama Watanzania, Watanzania kabisa, unaona. Miki mwenyewe alizaliwa Aga Khan, Dar es Salaam, ni mtoto wa Dar es Salaam sasa anafikia, miaka kumi na nane mwaka huu, na wewe unavyomwona unavyo anavyojua kucheza michezo mingi, basket, soka, mpira na kukimbia na kupeperusha bendera. Unavyoona anavyopeperusha bendera, mnampoteza, na ndio shida. Yani wazungu wanavyoona watu wa nje wanavyofanikiwa fanikiwa kwenye michezo au, au kwenye biashara au kwenye kazi na wanaanza kulipa ushuru, wanawapa hiyo fursa ya uraia. Karibuni uraia hii hapa, wanakubali hela ibaki nchini kwao. Inatakiwa Tanzania ibadilishe sheria, badilishe katiba kusema ah, kama unachukua fursa nje, bado mnakaribishwa kama mraia kuja kuleta hela huku Tanzania kujenga na kusaidia kujenga taifa. Vile vile wanamichezo, wanamichezo, watoto wa Tanzania ughaibuni yani wanasawa hadi Kiswahili, haujui hata Kiswahili kwa sababu hawaoni ile raha ya kuwa mraia wa Tanzania. Uraia pacha ungekwepo, wangekuwa naongea Kiswahili na vile vile wangependa kucheza timu ya taifa, maanake Ulaya, Marekani mafunzo ni mengi sana kwenye michezo. Taifa Stars inavyotuangusha kila mara, kwa sababu yani Watanzania waliopo nje wanakosa fursa ya kucheza na timu ya taifa. Ni kama siku moja tulienda kucheza na, na Benin na tuliona kuna, kuna mchezaji mmoja alikuwa hajawahi kugusa Benin. Bibi yake alikuwa Benin, basi akacheza timu ya taifa. Je, mnataka kupoteza wana michezo wenu? Yani wazungu wataalam sana kuiba mabeberu wanawaibia wazi wazi, hayalete urai huu hapa, lazima ukane uraya mwako wako. Waingereza Marekani hawana shida na uraia pacha, shida iko Tanzania, na mimi nachoomba Tanzania ibadilishe hiyo sheria, hatupendi. Huyu alikuwa ni Bongo Zozo ambaye alikuwa ki ametoa hiyo ni, niseme kama ni promo kwa lugha ya kigeni uh, ya kujaribu kuchambua status na, na uraia pacha au hadhi ma, ma, maalum na uraia pacha. Sasa kuna, hebu tuambie, unafikiri yale uliyoongea hapa zaidi ya dakika thelathini na Bongo Zozo ameongea kama dakika sita hivi, unafikiri yana ukweli ndani yake au Bongo Zozo ameingia kwenye siasa Bongo Zozo kwanza aelewe yeye na mimi tuko the same boat, yeye Marekani, yeye Mwingereza, mimi ni Marekani. Ndio Sasa anachotakiwa Bongo Zozo kuelewa ni kwamba kama yeye ni mzalendo kama anavyosema, kuna wazungu wenzie sio wazalendo. Sasa ikitokea loophole hawa, hawa, hawa ambao sio wazalendo ni wakina nani? Sasa hebu tuambie, kwa sababu wewe unawajua, unasema kuna wazungu ah, wapo wazungu wengi tu Tanzania. Kama yeye ni mzalendo kama hivyo anavyosema, sio mhm. yeye. Yani ninachotaka kusema kwamba yeye Boris Bongozozo mmoja asisababishe uraia pacha utolewe, alafu wazungu wengine wote wakapata wao uraia pacha kwa sababu ya kilio cha Bongozozo. That's what I'm trying to say. Sababu kama ni, ni, hivyo ningeanza kulia mimi mwenyewe ambaye ni nchi yangu Unaona sasa, kuhusu hili swala lake la, la, la, la watoto mm -hmm. hadhi maalum itakava watoto wake kwanza yeye hao watoto wake kwa nani kawaambia waache uraia wakifikisha hiyo miaka kumi na nane kwa sababu sasa hivi ni raia wa Tanzania. Kwa nini wameamua waache uraia wa Tanzania wachukue wa Uingereza? Of course kama hivyo alivyosema kwamba Uingereza, uraia wa Uingereza ni stronger, una benefit nyingi. I understand because I'm doing the same thing myself. Sasa tukubali kwamba uraia pacha, yani kwanza ujue sisi ambao tuna uraia wa nje sio wengi sana hata eh, eh, dada eh, subiri, subiri. Mhm. hili, hili neno uraia pacha na, naona un, kama una tabu kidogo ya kulisema hebu lisema sema uraia pacha Ehe, uraia pacha uraia pacha una mm -hmm. matatizo yake ambayo nimekuwa nikiyaeleza hapa all this time sasa mm -hmm. kuyaepuka haya matatizo ndio mm. tunakuja na hadhi maalum kwa hiyo watoto wa bongozozo pamoja na mwanangu mimi wakitaka mm. tutawapa Utanzania through hadhi maalum ili tuzuie wageni na, na hao wageni sizungumzii wazungu wa, wa, wa, wa, wa tu, kuna Wakenya hapo, kuna Wamalawi, unaona watu wote ambao sio raia wa Tanzania tunawazuia kwa hii hadhi maalum, lakini sisi ambao wazawa au kina Bongozozo watoto wake tunapata tunapata hadhi maalum, tunapata haki za uraia wa Tanzania. Is a way of giving us dual citizenship ya kiaina, lakini bila kuruhusu wageni kupata uraia. Kwa hiyo Bongo Zozo mm -hmm. is okay alichosema mimi nimemwelewa, lakini watoto wake wanaweza wakapata hadhi maalum, sio lazima wapate uraia pacha ambao na reason I'm coming back to that again wanasema ura, watatoa uraia pacha kwa wazawa tu, lakini hicho kitu hakiwezekani, hakiwezekani. Ngoja nikuulize swali moja mm. Wewe binafsi umezaliwa Tanzania, labda umezaliwa Tanga ndio eh, eh, Tanga, exactly. Okay, kwa hiyo nimepatia kwa sababu Hamza eh, nimeiona hiyo kwa sababu okay, mm. umezaliwa Tanga, unafikiri ni sahihi kwa watu, kikundi cha watu wachache kukaa chini na, na kukunyang'anya hadhi yako ya kuzaliwa Tanzania. Eh, haki ya kuzaliwa niliikataa nili, nili mwenyewe wakati nilipochukua ule uraia, kwani nilazimishwa. Alafu nikwambie kitu kimoja, kwa mfano Marekani mm -hmm. ukichukua uraia wa nje Mm -hmm. Katika mazingira fulani unapoteza uraia wako wa Tanzania, wa uraia wako wa Marekani, na ukishaupoteza hawakuruhusi tena unaona lakini tanzania tuna option hiyo ya hmm. kurudishiwa uraia wetu kwa mfano sasa hivi mi ningesema basi marekani ni, ni, ni, achana na pasipoti yao tanzania wananikubali so haki ya kuzaliwa tulishapewa tukapewa na pasipoti tukapewa vyeti vya kuzaliwa haki ya kuzaliwa hatujanyimwa na haijachukuliwa mpaka leo tunayo kwa sababu pasipoti zetu zinasema tumezaliwa tanzania hawa jamaa wanadai haki ya uraia pacha which is not hakuna haki ya uraia pacha katika nchi yoyote ni, ni swala la nchi kuamua sasa wao wanachokichanganya kati ya haki ya kuzaliwa na haki ya uraia pacha, haki ya uraia pacha haipo, unaona okay. na wanatakiwa wajue tofauti ya haki ya kuzaliwa na haki ya uraia pacha. Sasa tena pia pa, wanatakiwa wajue kwamba wao ndio offenders, kwa sababu serikali <laughs> serikali unapoiamia kwa watu wanasema tu, lakini hii serikali ya Marekani ukichukua uraia wa nchi nyingine inakumaindi sana, unaona. Sasa sisi tumeshaambiwa kwamba ukichukua uraia wa nchi nyingine utapoteza uraia wako, na wewe ukaenda ukafanya kwa kujali maslahi yako, alafu sasa badala ya kuomba kwa kwa kwa, kwa maelewano unaleta jeuri eh? Ni, ni nani huyu analeta jeuri? Hao waliokwenda mahakamani kwamba eti ni haki yako. Haki, hakuna haki ya uraia pacha, hiyo haki haipo popote duniani. Labda labda tuweke tuweke tuweke ya mazungumzo katika mm -hmm. mstari kidogo hapa mm -hmm haki ya kuzaliwa, tutofautishe kabisa na, na, na, na do citizenship. Haki okay, yako ya kuzaliwa mm -hmm, inakuwa imechukuliwa pale unaporudi nyumbani. Wewe raia wa Marekani unaambiwa uombe visa ya kuingia katika nchi yako uliozaliwa. Huoni kama hilo ni tatizo? Kwa sababu Zen, umepoteza uraia na hakuna nchi yoyote duniani ambayo huwezi ukapoteza uraia wake, uwe ni wa kuzaliwa au usiwe ni wa kuzaliwa. Unaweza Kwa nini kwa nini, kwa nini, kwa nini wewe Mtanzania uliozaliwa Tanzania mm -hmm. una sheria inakutaka kuomba visa ya kuingia katika nchi yako? Kwa sababu huu una uraia wa Tanzania. Hata Marekani anaweza akapoteza uraia wake wa Hey, <laughs> eh, hata tena Uingereza ndo kabisa, kuna wale waliokwenda kupigana ISIS wamewafukuza wote pamoja na kwamba walizaliwa Tanzania, inategemea sheria za nchi. Kuna, vitu fulani ukivifanya vitakutoa katika uraia wa hiyo nchi. Sasa kwa hiyo sasa, kwa hiyo mm-hmm. sasa kuna unataka kuniambia kwamba Tanzania ina sheria ina sheria ya ya kumfuta mtu ya kumnyang'anya mtu haki yake ya kuzaliwa. Kwanza sio Tanzania tu, hiyo sheria ipo dunia nzima, nchi zote at mm. one point zilikataa uraia pacha, na hiyo sheria ilitumika. No, no, no, kwa hiyo baadaye wamekuja kuibadilisha tusiende kwenye uraia pacha, tujikite mm-hmm. tu katika haki yako ya kuzaliwa pale Tanzania, kwa sababu uraia pacha unaombwa kwa makaratasi. Ule mm-hmm. uraia wako wa kuzaliwa pale Tanzania, unataka kuniambia kwamba kuna sheria tena Tanzania na nchi zingine duniani zinaweza kukufutia wewe pale ulipozaliwa? Yes, yes. mm -hmm. Kwa mfano mmoja Tanzania, si ndio? kwa mfano yeye eh, Tanzania, hata mm-hmm. Norway sasa hivi ukiangalia walikuwa na hiyo sheria, Holland wana hiyo sheria, yaani, nchi zote nchi zote ambazo zinapinga uraia pacha <laughs> ukichukua uraia wa nchi nyingine unapoteza is oh my god it's not, it's not even a question China yeah, okay. everywhere ukichukua uraia wa nchi nyingine unapoteza uraia wako zamani Una... na iko hivyo hata mm -hmm. kwa nchi ambazo zina uraia pacha sasa hivi zimebadilisha tu hiyo sheria, lakini ilikuwepo. Sio kwamba Tanzania imetunga sheria yao wenyewe. Hata Marekani kabla ya uraia pacha ilikuwa ukichukua uraia wa nchi nyingine unapoteza uraia wa Marekani. Sasa tume, tunakwenda karibia dakika arobaini na tano tuko Europe sasa hivi. Nitakupa mfano Spain. Mm -hmm. Spain si mnaiona nchi imeendelea, sijui ina, ina, ina, ina mademokrasia ina mm -hmm. nchi zake ina nchi zake ambazo unaweza ukachukua uraia pacha, lakini ukichukua uraia ukachukua uraia wa nchi nyingine haikupi uraia pacha. Kwa mfano Holland na Spain huwezi ukawa na uraia pacha, Holland na Uingereza huwezi ukawa na uraia pacha. Mholland aliozaliwa pale mm -hmm. au kama ana baba yake ambaye ni, ni wa nchi nyingine anaweza akapata uraia pacha, lakini hata huyu ambaye alizaliwa pale akishapata uraia wa Holland akisema sasa nachukua uraia wa Uingereza, anapoteza uraia wa Holland so it's not kwamba tanzania wamezusha kitu hicho kitu kipo everywhere in the world right now sasa sijui okay. hawa wanachosema sheria hakuna hakuna there is no such a thing kwamba ukipata uraia wa kuzaliwa hauwezi ukaondoka sasa unaondolewa ndio ndio sasa Mm. Hebu turudi katika kwa kumalizia, kwa sababu tumekwenda kwa muda mrefu sana. Unajua hii ni topic ambayo inahitaji na tunaelewa inahitaji muda. Sasa kwa kumalizia kwamba hebu hebu tu, tu, tuambie wewe mwenyewe binafsi, mm-hmm. Kenya wana uraia pacha wa Kenya, mm-hmm. majirani yeah. wetu hao tumetoka nao mbali sana mm -hmm. Nafikiri ndugu yetu Yoweri Museveni anao vilevile mm-hmm. pale Uganda yeah. Tukishuka kwa ndugu zetu ambao wanasuasua sana katika uchumi Burundi. mm -hmm. Wanao okay. Paul Kagame anao uraia okay. pake mm -hmm. na vile sidhani kama DRC wanao, lakini DRC hawana Gold, they don't do that. <laughs> Yeah. they don't play that. Oh, okay. Kwa mm-hmm. sababu mm -hmm. ya madini eh. Okay. Yeah. Sisi Tanzania kama tumezungukwa na hizi Great Lakes countries au East African Community wote wanauu uraia pacha kwao. Sasa kule katika nchi zao serikali zao ziko katika matatizo kwelikweli. Wewe unaonaje, wamejiingiza kwenye matatizo au kuna kuna faida fulani hivi ambayo labda imeweza ku, ku, ku, ku booster the economy ya, ya, ya watu baada ya kupewa uraia pacha wakapata confidence sasa ya, ya, ya, ya kuja pale in full force kuinvest katika nchi zao. Wakenya tutakwambia wamejiingiza kwenye matatizo. Si umeona juzi Ruto anasema anatafutia madiaspora wake ardhi, kwa sababu Kenya ilikuwa na wazungu before. Sasa walikuwa wamehodhi ile ardhi kikimazabe mazabe. Sasa walipokuja kuwapa uraia pacha then mm -hmm. wakawa moja kwa moja sasa ni ardhi yao. Ukifika Malindi kuna sehemu fulani inaitwa Little Italy, hapo kuna Wataliano utafikiri wako Italy, na kwa sababu ni raia huwezi tena mm-hmm. kuwanyang'anya. Sisi kwetu huku tunaona ishu zinatokea sijui uliondo sijui nini, lakini wale watu hawana uraia. Wakipewa uraia pacha hawahitaji hata mtu sijui nani awasimamie, watakuwa wananunua ile ardhi, wakishanunua ni ya kwao. Sasa kwa sababu Kenya wamefanya, sio lazima na sisi tufanye. Inabidi tuangalie maslahi yetu yamekaaje, unaona sio tu na, na, ndio tatizo la nchi za Afrika. Vitu vingi tunafanya kwa kuiga bila kuangalia nani uh, maslahi yetu. Ukiangalia nchi kama Ethiopia, naweza nikakwambia watoe uraia pacha kutokana na wale majirani wake waliozungukwa nao pale. Kuna wengine pale walishawahi hata kupigana vita sisi sasa tumezungukwa na wakimbizi, tumezungukwa na watu wasio na ardhi, tumezungukwa na, mm, you know, majira ah, na nchi ambazo hazina madini kama sisi, hazina bahari. So sisi tuna utajiri mkubwa sana hapo ukilinganisha na hizo nchi ambazo umezitaja. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe makini, tusije tu tukafanya tu mambo kirahisi rahisi. Wakenya wakaoa watu hapo Arusha wakajaa Arusha yote ikawa Wakenya, Wachaga wakashuka Tanga you know <laughs> what I'm saying? It's, hmm. it's possible. Sasa hivi vitu kia Mungu I, I don't know how to say it labda majority ya watu wanafanya because tu kwa sababu wamesikia kwenye lawyer msomi kasema. Kumbe lawyer msomi ameamua tu, hajafikiria chochote, kaamua tu mwenyewe au pengine hajatoka hata huko nje akaona matatizo ya hizo nchi. Mi natembea sana, juzi nimetoka Senegal. Senegal nimefika pale, yani wale watu utafikiri nchi ile haina uraia. Karibu kila mtu kutoka East Africa yuko pale, wakishafika pa- West Africa, wakishafika pale wakiongea kile kilugha chao. Tatizo, tatizo ni nini hapo Senegal? Tatizo ni kwamba wenyeji wanakosa uh, fursa, nchi inakuwa imevamiwa na, na watu wengine. Sasa mm. wewe mwenyewe binafsi umefika Senegal, unaishi Marekani hapa na Mm. labda una una assets hapa Marekani Mm. na na, na ni raia wa Marekani una, unafikiri kama ungekaa Tanzania pale pale Tanzania kama mzawa mm -hmm. hali yako ingekuwaje leo? Like, like nisingeondoka Tanzania yeah. Ah, I don't know. Kwanza maybe I would have been better kwa sababu <laughs> na watu nilikuwa nao mhm. pale wako vizuri sasa hivi. Sasa usizungumzie personal, zungumzia nani mhm. jumla mhm. ya, ya ishu nyingine, I mean ishu yote. Tunachokwambia ni kwamba uraia pacha una madhara mengi ikiwemo kwa wananchi wenyewe kukosa mm. kazi kwa kuingiliwa na wageni, serikali inapoteza nani wa, e, pesa za, za kodi zile na, na za wawekezaji ikiwa watawekeza kama wazawa, na sisi wenyewe tuna matatizo sisi wa diaspora, kwa sababu ukiingiza wageni, ukiingiza matajiri kutoka nje, wakienda pale Tanzania, sisi hatuwezi kushindana nao. Sisi tunakuja huku hatuna hela, wageni watatoka huku wanaenda kule wana hela. Sasa ukienda Tanzania kama nilivyokuambia, ukikuta Bill Gates amechukua Mwanza yote na wewe ndio kwenu utaka ujenge sijui mradi gani pale, Bill Gates anasema hapa kwangu, utamtoaje? Una uwezo wa kushindana naye? Kwa hiyo ni kitu ambacho hakina faida hata moja ambayo haipatikani katika hadhi maalum. So hadhi maalum ni solution, win-win situation kwa Tanzania na kwa sisi wenye wa diaspora, kama tungekuwa na hii ukiacha kufuata <laughs> sasa, <laughs> eh. sasa, ngoja ngoja tu, mm. tu, tu, tuliweke hili swali hivi mm -hmm. uh, serikali hizi serikali zinabadilika mm -hmm. na na serikali zikibadilika, watawala wa juu pale na vyombo husika nao vinakuja na ajenda yao. Sasa kwa Tanzania serikali ikibadilika na viongozi wakibadilika, wakaja na ajenda yao ya uraia pacha, utaipinga au utaikubali? Sasa kama wameamua, mi sina uwezo wa kuzuia, nitafanyaje? Lakini nitaendelea kuwaambia kwamba what is wrong, unaona, mm. kwa sababu hichi kitu wanasema, wanatutisha tu kwamba hadhi maalum ita, itafutwa. Kwanza hivi unafikiri wakiruhusu sasa hivi hadhi maalum, watu wanunue assets kibao, serikali, watu wengine wachukue bonds za serikali, serikali iwe nadaiwa, tunawadai, unafikiri ni rahisi kuiondoa hiyo hadhi maalum? tuna, tuna, tuna nyumba kule, tuna ardhi, tuna mabenki, tuna mikopo, alafu waseme tu kuanzia leo nyinyi bakini huko kwa mliko na sisi, wakati sisi tuna maela yao, wengine tumekopa. It's not, it's not simple like that. Isitoshe ni kitu ambacho kitakwenda uh, kitapitia bungeni na ukiangalia vizuri kwa Tanzania, sijui kwa nini wanasema uraia pacha unahitaji katiba, kwa sababu haupo kwenye katiba. It's possible ikawa process ya ku uh, allow hadhi maalum na mm. uraia pacha ikawa the same. Kwa hiyo ina maana kama ni kuondoa unaweza kuondolewa the same way, sababu uraia pacha unaweza kuondolewa. Hata hapa Marekani kuna wanaofikiria kuondoa dual citizenship, ila tu wanasema kwamba kero yake haijafikia kiasi hicho, lakini kuna kero za za dual citizenship na sijui kama umefuatilia uraia pacha Marekani hapa hauko kwenye katiba vile vile, ilikuwa ni issue tu, waliamua kwenye mambo yao ya mahakama, lakini of course sheria zetu sisi na wao ni tofauti. Mahakama hapa inaweza ikaamua kitu kikawepo. Sasa na sisi naona tunaenda kuiga, I don't know if that's gonna work but we'll see. Kwa hiyo sasa, sasa hiyo serikali mpya, viongozi wapya waki, mm-hmm. wakileta uraia pacha, utapinga, utawaambia kwamba I will tell them what they're doing is not right but I don't have power kwamba ni wa control utauchukua uta, uta sasa wakikubadilishia special status utauchukua of course I'll take it kwanza hata sasa hivi wakitoa uraia pacha kwanza nikwambie kitu mimi kama isingekuwa madhara ya uraia pacha mimi I'll, I'll go for uraia pacha sina benefit yote ya kwamba na, na kitu maalum au nalipo kutetea hadhi maalum no mm-hmm. it's just that I'm thinking this thing naona faida iko huku kwenye hadhi maalum kuliko kwenye uraia pacha I, I really -hmm. believe that sio kwamba nafanya tu kwa sababu ya, ya kubishana na watu no mm -hmm. nimeielewa hii ishu ndio maana nakwambia iko hivyo sasa uh, swala hili ukiliangalia ukiliangalia kwa karibu sana limehusishwa na siasa Tanzania na watu wana milengo kuna watu wana mlengo wa kushoto mlengo wa kulia kuna wengine wako katikati wewe mlengo wako wa kisiasa katika swala hili unaliangalia kisiasa zaidi au unali, unaliangalia kiutaalamu? Mimi naliangalia uchumi zaidi kuliko kitu chochote. Mm -hmm. Nikiangalia uchumi, faida kwa serikali, faida kwa wananchi, faida kwa sisi wenyewe wana diaspora, that's my nani ingawaji naelewa hao waliopo kwenye siasa, kwa sababu kuna watu walianza kudai katiba, wakaleta mabango hapa, tunataka katiba. Sasa mm. walivyokuja kusikia kwamba eh, hadhi maalum uraia pacha nao uta, utaingia katiba, ndo wakaamua wa, wapige chapua hapo. that's case. I'm not there, lakini okay. mimi mm -hmm. mimi all ah, hizi ishu za uchumi I mean, ishu za security utamaduni zipo ndio, but ni minor. My major ni uchumi okay. na it's funny, it's funny hata kwenye hizi clubhouse zao watazungumza mambo yote, lakini uchumi wanaondoa, but the main reason mm. ya kukataa uraia pacha na kukubali hadhi maalum ni, ni, ni uchumi, uchumi. Okay. Mm -hmm. Sasa naona tunakwenda tuna kama dakika tano hivi za, za, za, za kumalizia mm -hmm. uh, katika katika hili swala la la uraia la, ura, la uraia pacha na swala la haki yako ya kuzaliwa wewe Mtanzania, unalitazama vipi katika upande wa, wa sidhani kama una watoto au watoto wa kaka yako wa dada yako wako wewe binafsi kama unao unali, unalitazama vipi wewe kama mzazi lita litakuja ku, kuwaathiri baadaye na kuwatenganisha kabisa na kukifuta kizazi chako cha kaka zako dada zako au shangazi yako au rafiki yako wewe mtazamo wako katika hili ni upi hasa? Hadhi maalumu ni kwa sababu mwenyewe ni mhusika kwenye kufuatilia ili hadhi, nimeielewa. Unaposema mhusika ni kama mzazi au kama ni mtu binafsi tu? Yote, mzazi mzazi. Unaona, hadhi maalum haimtoi haim mtoto, wanakwambia inatolewa kwa vizazi vinne na ukiangalia kama Ethiopia, hata ukiangalia ile fomu yao ile ya kujaza kwa Tanzania, tusiende kwa Ethiopia, kwa Tanzania kopi ile ya Ethiopia. Nakwambia ile fomu inakuja father, mother, mto, mm -hmm. watoto hivyo mm -hmm. uh, we expect tutakuwa tunafanya kitu hicho hicho. Sasa watoto watapata hadhi maalum watoto wao watapata hadhi maalum. Kama Bongozozo wanajali watoto wake watapata hadhi maalum, watoto watoto wake watapata hadhi maalum, inakwenda hivyo, na inawezekana wale watoto wake hata na yeye wakampa hadhi maalum, unaona. Sasa mm -hmm. kwenye hilo sioni kama ni tatizo, ni, ni watu tu wanatutisha, lakini hadhi maalum kwa watoto wetu itaendelea kuwepo na ni nzuri, kwa sababu kama nilivyosema, itawapa huku nje full benefit. Wakitaka kuwa waziri mkuu wa Uingereza, wakitaka kuwa rais wa Marekani, they can pursue their goal to the maximum. Haitakuwa kwamba da hii hapa kidogo ikichewa angenipa, lakini mimi na clearance yangu itakataa kwa sababu nina, nina, nina, nina uraia wa Tanzania. Watakuwa full, yani wanaweza wakafanya chochote katika Tanzania, katika huku nje ambako waliko na kule nyumbani wana, wana kadi ile ya hadhi maalum ambayo inawapa benefit pretty much the same kama wangekuwa ni raia pacha so I don't see the problem, yani naona tuko vizuri, win here win there na okay. Kila mtu anabaki salama. Sa, sa, sasa katika swala la ubaguzi discrimination hapa uh-huh. ambapo uh ni, ni swala ni swala ni swala ambalo hapa Marekani, kwa sababu sisi wote tuko Marekani hapa, ufikiri serikali yetu ya Tanzania kwa kutokujua au kujua ina discriminate Watanzania wazawa wa Tanzania waliozaliwa Tanzania, baba zao, babu zao, shangazi zao, wajumba zao wako Tanzania, inawa discriminate na kuwa exclude katika mzunguko wa wao kutambulika kama Watanzania. Nini maoni yako? Bwana, nikwambie kitu hapa Marekani, ukipoteza uraia <laughs> hata watoto utakaozaa huko nje hawapati mhm. tena Umarekani. Yani iko clear, kaigugu utaiona. Sasa mm. wewe umefanya kitu cha maksudi, umepoteza uraia, unasema umekuwa discriminated. Who discriminated? Umediscriminate mwenyewe yourself, mm. unaona. Sasa is a good thing kwamba wametufikiria, wameona benefit ya, ku, ya kuwa na sisi, wametupa hii hadi maalum. I think it's all good. Sasa mtu anabisha analeta jeuri, na wakati anajua kwamba hata ya sheria hana. Eh, that, that does not make sense na anabishia kitu ambacho kama angekichunguza ni kwa faida yake yeye mwenyewe, lakini watu tuko myopic, hatuangalii mbali, tunakwenda tu na ile oh, Kenya wamechukua uraia pacha, Kenya wamechukua uraia pacha, hakuna ardhi. I mean, ndio kuna wazungu pa <laughs> mpaka shirika la ndege ni la KLM pale na, na wazungu. Sasa nyie inakusaidia nini? Sasa kwa mfano mimi unaniambia sijui kwetu naenda kwa ma, kwa na kwenda kwa green card. Sasa itanisaidia nini nikienda kwetu kwa pasipoti, lakini kijiji chote kimechukuliwa na, na Mgiriki? Sasa, gonna help me? Sasa katika wewe unazungumzia katika hypothetical. It's not uh, hypothetical. I see it. Mm-hmm. <laughs> I see kule su, kule nilipokwenda kule Senegal kule mm -hmm. nilikuta wazungu wanatembea na yale madude ya nini yale kuna kuna magari fulani hivi kama matrekta ama matairi makubwa wanatembea kule utakiwa wako kwao ndio maeneo hayo ambao walikwenda kutuonyesha kunaambia hapa ni pasipoti yako tu unanunua ardhi unaona tatizo ni nini sasa tatizo ni nini kama kama haku, nchi haina umezungumza nchi ni tajiri kweli kweli nchi yetu ya eh, Tanzania ni tajiri sasa kwa nini Watanzania ambao wako katika nchi tajiri namna ni sawasawa na baba kuwaambia watoto zake mimi ni tajiri kwelikweli, lakini wanashindia mlo mmoja kwa siku, hao hawapati chakula. Sasa unafikiri tatizo ni nini? Kwa nini Watanzania? Tatizo, tatizo mm. ndo hili linalotaka kulifanya sasa hivi, tukate mm hii ya kutegemea sana wageni mm-hmm. tuwe mm -hmm. na nchi yetu wenyewe sisi wana diaspora sasa, watupe turudi kule tukafanye na, na wale wenzetu pale ambao wapo Tanzania, tuinue nchi yetu badala ya kupeleka sijui kina Bill Gates, na sisi ndio tukawe Bill Gates kule. Eh, that's my plan. That's what I, the way I see it. Tumekwenda tume, tume zaidi ya saa moja, ngoja tuulize swali la mwisho sasa, kwa sababu tulifikiri tutakwenda kama dakika ishirini na tano tu hmm. Sasa swali langu la mwisho ni nili ufikiri ili swala limetengenezewa siasa, limezungushiwa siasa na kuwatisha wengi wa Watanzania ambao ni maskini sana pale nyumbani ambao wanashindwa hata kula milo miwili kwa siku, wanaishia kula mlo mmoja. Ufikiri hili swala la uraia pacha limetengenezewa siasa ndani yake na kuwatisha Watanzania wa, wa ambao pale na kujaribu kuwaogopa Watanzania walikuwepo nje wenye uraia wa Marekani. Kwa mfano wewe binafsi na mimi binafsi mwenyewe ni, ni raia wa hapa Marekani na vilevile ni, ni, ni wazaliwa wa Tanzania pale, tumekulia Tanzania, tuna mababu zetu walikuwa Tanzania na baba zetu. Ufikiri limejengewa siasa ili kwa watu wachache ambao wanataka kuendelea kuwepo katika uh, uongozi wa nchi kwa, wako tayari miaka sitini na moja na sitini na tano watu wanatakiwa kustaafu. Wewe ufikiri kwamba limejengewa siasa, limezungushiwa siasa? Sasa kwani ukipata hadhi maalumu, ukipata uraia pacha, either way utashiriki mhm. uta kwenye siasa. Kwani unafikiri wanakuogopa wewe kwa hilo? Ehe. Mm. Hawana sababu ya kukuogopa kwa sababu watu wakitoa uraia pacha Kenya is very funny. Kenya hao wamepata mm. uraia pacha mpaka leo wanalalamika kwamba oh, sisi tunapeleka remittance nyingi sana nyumbani, lakini haturuhusiwi kuingia kwenye siasa. Kwa hiyo sidhani kama wanasiasa wanatuogopa sisi, hawatuogopi na hawana sababu ya kutuogopa. Sema tu wanakataa wana, wana hii kitu kwa ajili ya maslahi, kama hivyo nilivyokuambia, maslahi ya nani? maslahi ya nchi maslahi ya nchi. Sasa dual citizenship is inatakiwa itolewe baada ya kuangalia faida na hasara zake kwa nchi, sio kwa sababu kuna wadiaspora wameomba, sio kwa sababu jirani jirani zetu wana uraia pacha. Haiko hivyo. Huyo alikuwa huyo aliyekuwa akiongea nasi American Swahili News ni Zain Hamza kutoka Washington DC. Amekuwa mkarimu sana katika siku hii ya leo ya kukubali kuongea nasi. Sasa tupeleke nyumbani, mm. tupeleke nyumbani. Unamwambia nini Bongozozo hapa kuhusiana na promo yake aliyoizungumzia kwa maneno machache sana? Tupeleke nyumbani kwamba Bongozozo yuko sawa au hayuko sawa kwa kile alichokizungumza. Bongozozo yuko sawa kutetea watoto wa, watoto wake lakini haiko sawa kusema tutoe uraia pacha. Sidhani kama Bongozozo anaijua hadhi maalum, kwa sababu sikumsikia kuitaja. Bongozozo tumwambie kwamba hadhi maalum inakava yale matatizo yake yote. Watoto wake watapata hadhi maalum kama wataamua kubaki na uraia wa Uingereza, kama wakiamua kubaki na uraia wa Tanzania, it's even better. Hivyo tu waki, wakiamua kubaki na uraia wa Tanzania itakuwa watakuwa wata na faida kubwa kwelikweli, si ndio? inategemea na wao wenyewe maisha yao walivyowapanga <laughs> inawezekana wakawa vizuri uingereza inawezekana wakawa vizuri tanzania eh, eh, that, that depends hiyo ni choice ya mtu ya mtu na mtu kuamua eh, lakini asiwe na wasiwasi kwamba oh, serikali itawatupa watoto wake hapana watoto wake wataweza kupata hadhi maalum na watoto wa watoto wake wanaweza wakapata hadhi maalum kwa hiyo sasa Zain, Zain labda hebu tuambie ume, umeiona hii hadhi maalum ambayo tume, tumeizungumzia kwa zaidi ya saa nzima hapa, umeiona wewe binafsi? Kuiona mimi binafsi kivipi? Yaani hiyo draft ya hadhi ma, maalum umeiona kwamba inakupa hiki hiki hiki na hiki na uwezi kupata hiki hiki na hiki. Sasa sijui yani unashindwa kuelewa hili swali lako <laughs> kwa sababu umesema watoto wa, watoto wa bongo zozo watapata vitu vyote hivi umeviona hivyo vitu eh, hapa nadhani disemba yeah. ambasada wa, wa, wa, trans, wa diaspora uh-huh. deski la, la wizara ya mambo ya nchi za nje na afrika mashariki uh-huh. alikuja hapa akatuonyesha hivyo vitu Oh, kwa hiyo Yeah. mlionyeshwa. Tulionyeshwa, tulifanya mkutano hapa, ah, mbona watu wote wameona bwana. Kulikuwa na po ten points ambazo ziliambiwa kwamba hizi ndio zinafanyiwa kazi mwanzo, lakini mwisho wa siku ni kwamba hadhi maalum itatolewa kwa ambayo pretty much itakuwa inatupa haki za uraia. Sisi okay, sasa hili, hili si swali la faraga ni swali la, la Watanzania na balozi wa diaspora alikutana na watu wachache kwa faraga na ba, balozi wetu wa DC alikutana na watu kwa faraga, alikutana hmm. na wote viongozi wa jumuiya ambao walijitolea wali kuja na ilifanyika okay. ubalozini pale. Okay, sasa, sasa kama watu hawakutaka kuja kwa sababu sijui wanataka uraia pacha, that's their hmm. business, lakini yule bwana alifunga safari kutoka Tanzania akaja hapa eh, ili wote na akatuonyesha what's going on, hatua hii mm. imefikia wapi hivyo sasa mrejesho mrejesho uko wapi kutoka kwa viongozi wa jumuiya? Watuambie sasa sisi wa Tanzania kwamba katika mrejesho uh, tulivyokutana na balozi wa diaspora na balozi mwenyewe katika ubalozi wa, wa ubalozi wetu sisi wote wa Tanzania pale mm. Washington DC, mrejesho wetu kama viongozi wa jumuiya ni huu hapa. Sasa unaponiuliza mimi mm -hmm. Unasema kwanza jumuiya zenyewe zimekaa, sijui ni jumuiya ipi ambayo ndi central itakuwa inawakilisha jumuiya zote. Kwa hiyo ni swala ambalo kidogo liko nje ya uwezo wangu. labda tukija katika siku nyingine tukizungumza katika kipindi chetu. Asante sana Zain uh, Hamza kwa kuungana yeah. nasi. Tunashukuru sana kwa kutupatia nafasi ya kuweza kuda, kudadavua, nafikiri ndio neno ambalo mika siku hizi kwa kudadavua kwa yale yote uliongea. Nakushukuru sana, karibu sana na tunaomba watu wote ambao, watapata nafasi ya kusikia mazungumzo haya, tumekwenda kwa zaidi ya saa nzima kuyasambaza ili Watanzania wengi waweze kuyasikia, na tunakushukuru sana kwa kuungana nasi. Karibu sana. Shukran Dr. Patrick. I really appreciate this. Asante sana. DMV, DMV, DMV.